Uh, I'm so grateful and honored to be with you today. Jestem bardzo wdzięczny i zaszczycony, że mogę z wami dzisiaj być. It's like a second home. I love coming here. To jest jak mój drugi dom. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Very excited to be in your presence. Cieszę się, że jestem z waszej obecności. And also in Christina's home, thank you so much for the warm welcome. I dziękuję Krysie za ciepłe przyjęcie. Zawsze jak przychodzę, to czeka na mnie dużo dobrego jedzenia i dużo miłości. And I love all of the love from all of you. Thank you so much. I dziękuję wam wszystkim bardzo. Jesteście błogosławieństwem dla mnie. Um, just came from Nigeria about a week ago. Tydzień temu przyjechałem z Nigerii. And we saw a lot of souls get saved, praise the Lord. I widzieliśmy wiele dusz zbawionych, chwała Panu. Uh, with, uh, we were training uh, bootcamp students to preach the gospel. Trenowaliśmy naszych studentów, y, żeby głosili Ewangelię. And we saw over 200,000 people get saved in Nigeria before the crusade started i ponad 200 tysięcy ludzi w Nigerii, zanim jeszcze krucjata się zaczęła, zostało zbawionych. So that was wonderful. Co było super. Actually, the Muslims were so upset we had to leave the city right away. We couldn't stay. We had to leave all of West Africa. we were not allowed to be there. Muzułmanie się tak zdenerwowali, że musieliśmy opuścić Nigerię i musieliśmy wyjechać. <laughs> Ale to jest zwycięstwo, kiedy zdobywasz duszę i oni cię za to wyrzucają. Chwała Panu. <laughs> That's so good. And then uh, when Daniel had the crusade, there was 350,000 people. I kiedy Daniel Kolenda miał krucjatę, to było 3000 350 350 tysięcy zbawionych. I ja tam się modliłem za chorych, byłem taki wdzięczny. Wcześniej byłem w Tanzanii i tam zrobiliśmy przynajmniej trzy krucjaty, więc wiele ludzi zostało zbawionych. Ale teraz <laughs> bardzo się cieszę, że jestem w Polsce. Cudownie Was widzieć. Dziękuję, że, że mogę tu być. Kto wie, że Bóg chce użyć Waszego życia, żeby zbawić Polskę? Yes. He wants to flow through your life. On chce płynąć przez wasze życie. We must speak the word of God over our lives. Musimy wypowiadać słowo Boże nad naszym życiem. Over our situations. I nad naszą sytuacją. And see his word come to pass. I będziemy oglądać jak jego słowo się wypełnia. Amen. Amen. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father. Ojcze niebieski. I thank you you love us so much. Dziękuję, że tak bardzo nas kochasz. I pray that you would speak into our lives. Proszę, żebyś mówił do naszego życia. I pray that you would encourage us today. Proszę, żebyś nas dzisiaj zachęcił. Help us to know that with God all things are possible. Pomóż nam wiedzieć, że z Tobą wszystkie rzeczy są możliwe. Bless us. Błogosław nas. Strengthen us. Wzmocnij nas. Fill us with your Holy Spirit. Wypełnij nas Twoim świętym duchem. Encourage us by your love. Zachęć nas Twoją miłością. Strengthen us with your presence. Wzmocnij nas Twoją obecnością. Uplift us with your word. Podnieś nas swoim słowem. And have your truth set us free. I niech twoja prawda nas wyzwoli. You love us so much. Tak bardzo nas kochasz. Thank you for you speaking. Dziękuję, że ty mówisz. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Say amen. amen. Amen. Uh, we're going to go to the word of God. Y, przeczytamy coś ze słowa Bożego. If you could open up to the book of Ezekiel. Otwórzcie proszę księgę Ezechiela. And we're going to read a little bit from the prophet Ezekiel. I przeczytamy trochę od proroka Ezechiela. And it's going to be in Ezekiel chapter 37. Rozdział 37. Just see some principles from his life. Y, zobaczymy parę zasad w jego życiu. To encourage us. Żeby nas to zachęciło. And uh, it says in Ezekiel chapter 37. I w Ezechiela rozdziale 37. And you can read from verse 1 through verse 10. Od wersetu pierwszego do dziesiątego. Ręka Pana była nade mną i On wyprowadził mnie w duchu Pana i pozostawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze, obszarze tej doliny, a były to bardzo wyschłe kości. I powiedział do mnie, Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie: Prorokuj o tych kościach i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, Bóg, do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblekę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano. A gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie, i kości zbliżyły się do siebie, kość do swojej kości. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, obrosły ciałem, i skóra je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. I powiedział do mnie: Prorokuj do wiatru, prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do wiatru: Tak mówi Pan Bóg: Przyjdź od czterech wiatrów, tchnienie, i powiej na tych zabitych, i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w mnie tchnienie, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. Amen. And so uh, we see a wonderful account in the book of Ezekiel. I widzimy wspaniały opis w księdze Ezechiela. The Bible says that he was brought out by the spirit of the Lord. Biblia mówi, że Duch Boży go wyprowadził. And he was put in the middle of this big, big, big valley. I został e, umieszczony w środku tej wielkiej doliny. Full of dry, dry, dry bones. Pełnej takich suchych, suchych kości. Everyone say dry bones. Każdy niech powie suche kości. Suche kości. And so he was brought in amidst of all these dry bones. Więc on został przeniesiony w środek tych suchych kości. And it said the Lord caused him to pass around them. I jest napisane, że Bóg y Poprowadził go, żeby on And Ezekiel was looking at all of the bones. żeby on spojrzał na te wszystkie kości. I'm sure he was looking, he was like, what am I doing here? I jestem pewny, że on sobie tak patrzy i zastanawia się, co ja tu robię. I'm supposed to preach people, not the bones. Powinienem głosić do ludzi, a nie do kości. Czy to jest moja służba, że ja mam głosić do kości? And he was here not knowing what he was going to do. I on tam był i nie miał pojęcia, co on tam ma robić. Maybe sometimes in life we don't know what to do. A czasami w życiu może my nie wiemy, co robić. Maybe sometimes it seems like we're speaking and we're speaking to dry bones and nothing's happening. Może czasami nam się wydaje, że my mówimy i tak jakbyśmy mówili do suchych kości nic się nie dzieje. There may, there may be many dry bones in Poland, but I'm telling you, they're going to live. Może jest dużo suchych kości w Polsce, ale mówię wam, one będą żyć. Tchnienie i Duch Święty od Boga przyjdą na nich. And we're going see a big harvest here in Poland. I będziemy oglądać wielkie żniwo tutaj w Polsce. If you believe that, shout amen. Jak wierzycie, krzyczcie amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, and so the word of God came to him. Więc słowo Boże do niego przyszło. Just like the word of God will come to you tak samo Słowo Boże przyjdzie do was. So before we go on, ale zanim pójdziemy dalej, Ezekiel had a problem. Ezechiel miał pewien problem. He was brought in a, in a valley, there was a bunch of bones and it looked like he, did, he couldn't do anything y, został sprowadzony do tej doliny z mnóstwem kości i wyglądało jakby tam nie miał nic do zrobienia. Chcę, żebyście zdali sobie sprawę, że mężowie Boży i kobiety Boże to byli normalni mężczyźni i kobiety. Oh, Czasami patrzymy i sobie myślimy, o, to byli tacy wielcy ludzie. But they were great for reason. Ale oni byli wielcy z jakiegoś powodu. Simply because they followed the Lord. Ponieważ podążali za Bogiem. Just like any of us. Tak jak każdy z nas. God just wants a normal person. Bóg chce zwykłą osobę, która słucha Jego głosu and step out on, on, his, on his leading and, and steps out on the word of God. i y, robi kroki wiary, bazując na Słowie Bożym. So Ezekiel's problem Więc problem Ezechiela there was a valley of dry bones. był taki, że to była ta dolina suchych kości. He was brought there, he was looking at them. On tam został sprowadzony, patrzył się na nie. Nie wiedział, co on ma robić. A po, y, później usłyszał słowo od Pana. I słowo Pana przyszło i powiedział, czy te kości mogą ożyć. Ezekiel didn't have a lot of faith in that. A Ezechiel, nie miał zbyt wiele wiary w to w tamtym czasie. Uh, Oh, I guess you know that answer, Lord, not me. <laughs> No bo, Boże, to ty, ty znasz odpowiedź, a nie ja. And God told them to speak to the bones. A Bóg powiedział, mów do tych kości. That, that breath would come upon them. Że tchnienie na nie przyjdzie. That the bones would come upon bones. Że te kość się złączy z kością. And so God gave Ezekiel a commandment. Więc Bóg dał Ezechielowi polecenie. Ezekiel had a problem. Ezechiel miał problem. He heard the word of the Lord. Usłyszał słowo Pana. And the solution to that i rozwiązanie na to was that he needed to speak the word było takie, że musiał wypowiedzieć słowo over his problem, nad swoim problemem, over his situation, nad swoją sytuacją and see a miracle come to pass. i zobaczył, jak cud się wydarzy. Just like we have the word of God today. Tak Amen. Tak jak my dzisiaj mamy Słowo Boga. I my musimy cytować to Słowo cały czas i na nowo. Over our situations. Nad naszą sytuacją. Until we see it come to pass in our lives. Aż zobaczymy, jak to się spełnia w naszym życiu. Some of us Niektórzy z nas have heard the word of the Lord. słyszeli słowo Pana. Maybe saying your family will be saved. Na przykład takie, że Twoja rodzina będzie zbawiona. Maybe your, your, your workplace will be saved. Albo, że w Twojej pracy ludzie będą zbawieni. You need to lay hold of that word. Musisz się uchwycić tego słowa Keep quoting it over your problem i cytować je nad swoim problemem. and see the miracles come to pass through your life. I zobaczysz cud, jak przychodzi do Twojego życia. Here, Ezekiel had a problem. Więc Ezechiel tu miał problem. He heard the word of the Lord. Usłyszał słowo Pana. And then God said, I Bóg powiedział, Speak the word to the dry bones. Po, powiedz słowo do suchych kości. Say, dry bones live. Powiedz, suche kości ożyjcie. Notice there was a solution. Zauważcie, że było rozwiązanie. The solution was to speak the word over his problem. I to rozwiązanie polegało na tym, żeby wypowiedzieć słowo nad swoim problemem. Now there's many people who have gone through many problems. Jest dużo ludzi, którzy przechodzą przez różne problemy. Some of us have prayed and prayed Niektórzy z nas się modlą i modlą and said, God, send someone else to speak to them to solve the problem. i modlimy się, Boże, wyślij kogoś innego, żeby poszedł do nich i rozwiązał problem. I know I have prayed that many times, even for my family. Say, God, please send someone to speak the word of God to them. Ja się sam tak wiele razy modliłem o moją rodzinę, mówiłem, Boże, proszę poślij kogoś, żeby przemówił do nich. Oh, I dużo ludzi się modli, modli, mówi, Boże, Ty rozwiąż problem, Ty to zrób. But here God is giving Ezekiel the solution to say, I want you to speak my word. Ale Bóg daje Ezechielowi rozwiązanie i mówi: Chcę, żebyś ty wypowiedział moje słowo. Chcę, żebyś usłyszał mój głos i prorokował nad tymi kościami. That these dry bones will live. Że, żeby one żyły. And Ezekiel, Ezekiel prophesied. I Ezechiel prorokuje. It's very interesting. To jest ciekawe. That, that he said. Powiedział. Um, he said. Uh, Behold, I will cause breath to enter into you and you will come to life. Y, tchnę tchnienie i one w te kości i one ożyją. I will put sinews on you and make flesh grow back on you. Sprawię, że y, wyrosną na tobie znowu mięśnie. I will cover you with skin and put breath in you. Otoczę was skórą i y, włożę w was moje tchnienie. That you may come alive. Że ożyjecie. And you will know that I am the Lord. I będziecie wiedzieć, że ja jestem Pan. Then it said Ezekiel prophesied just as he was commanded. I potem jest napisane Ezechiel prorokował dokładnie tak jak y, Pan mu polecił. He immediately obeyed when he heard the voice of the Lord. Natychmiast się posłuchał, kiedy usłyszał słowo Pana. Now I don't know about you. Nie wiem jak wy. But God has spoken to me before. Ale Bóg już wcześniej do mnie mówił. And I was like, yeah. You think about like following what you just heard. <laughs> Ale ja jak pomyślałem, że miałbym to zrobić, to sobie myślałem, hmm. Like we have a choice in the matter. <laughs> tak jakbym miał wybór. <laughs> You have a choice to obey or not obey. Mamy wybór, będziemy, możemy być posłuszni albo nie. But I know many times God has spoken to me to go to that person. Ale wiem, że wiele razy Bóg powiedział mi, podejdź do tej osoby, powiedz jej o mnie. Albo podejdź do tej osoby, się pomódl o niego. And we're maybe in a crisis of faith. A może my na przykład jesteśmy w kryzysie wiary. Our mind says, well, we got to do something else, or I, that doesn't seem very comfortable to me. I nasz umysł mówi, potrzebuję teraz zrobić coś innego, to nie wydaje się zbyt y, takie zręczne dla mnie. But your heart leaps and says, but i want to believe the word. Ale twoje serce skacze i mówi, ale ja chcę wierzyć słowu. And sometimes there is this there is this fight. I czasami jest taka walka. We've heard the word. Słyszeliśmy słowo. We want to believe the word. Chcemy wierzyć temu słowu. But our mind says, ale nasz umysł mówi, oh, we got to do something else or be saved. Musimy zrobić coś innego. Do you know so much of the world now is caught in fear. Wiecie, że teraz tak wiele ludzi na świecie jest uwięzionych przez strach. And they're living by what is safe. I oni kierują się tym, co jest bezpieczne. Instead of living by the word of God. Zamiast y, polegać na słowu Boga. Some stay in their host houses hoping not to have COVID. Niektórzy się zamykają w domu ma i y, mają nadzieję, że nie złapią COVID-a. Niektórzy myślą, że szczepionka albo maska zapewnią im bezpieczeństwo. But I'm telling you, God wants you to step out on His word. Ale mówię wam, Bóg chce, żebyśmy stanęli na Jego słowie, bo On ma moc nas zabezpieczyć. Niektórzy spędzają całe życie pracując, żeby odłożyć pieniądze, żeby mieć zabezpieczoną starość. But God is looking for those who will surrender all and say, God, I believe you, and I step out by faith. Ale Bóg szuka takich, którzy poddadzą Jemu wszystko i powiedzą, Boże, wierzę Tobie i zrobią ten krok wiary. Sense, nawet jeśli to nie ma sensu. Nawet jeśli nie rozumiem. Będę wierzyć Słowu Pana. zrobię ten krok. So Ezekiel was in this crisis of faith. Więc Ezechiel miał ten kryzys wiary. I widzi te wszystkie kości. Nie wie co robić. And God says, speak over your problems. I Bóg mówi, przemów do swoich problemów. Speak my word, speak my promises over your situation. Powiedz moje słowo, powiedz moje obietnice nad tą sytuacją. So Ezekiel started to speak. Więc Ezechiel zaczął mówić. He spoke about the breath entering into them and bones coming together. I mówił o tym, że tchnienie ma w nie wejść i kości, żeby zeszły się razem. And he looked and the sinews and the flesh came upon flesh and there was a bunch of bodies all of a sudden instead of bones. I zobaczył, że one obrosły mięsem i nagle zobaczył wiele ciał zamiast kości. But there was no breath in them. Ale nie było w nich tchnienia. It's like he was amazed at the miracle. On był e, zaskoczony tym cudem. But he needed to continue to speak. Ale musiał jeszcze dalej mówić. Not just once, but continue to speak. Nie tylko raz, ale dalej jeszcze mówić. Now they were, instead of bones, Bo teraz zamiast kości they were just dead bodies in the sun. były martwe ciała. And if he didn't continue to speak, I jak on by dalej nie mówił, they would have just decayed again to one by się znowu rozłożyły. On musiał mówić cały czas dalej Słowo Boże. Keep speaking the word of God over your life. Cały czas mów Słowo Boże nad swoim Over życiem, family. nad swoją rodziną, Over your mind. nad swoim umysłem, Over your situation. nad swoją sytuacją. And see his miracles come to pass I in your zobaczysz Jego cuda, jak się wydarzą. We cannot grow weary. Nie możemy być zniechęceni. to Nawet jeśli to są suche kości, musimy mówić Słowo Boże. And as he spoke again, I jak powiedział jeszcze raz, he heard the word of the Lord usłyszał słowo Pana. He said, prophesy to the breath. Powiedział proroku do tchnienia. Prophesy, son of man, and say, thus says the Lord, come from the four winds and breathe upon these slain that they might live. Prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do y, niech przyjdzie tchnienie i tchnie na te ciała, żeby ożyły. And as he heard and as he spoke, jak on to usłyszał i powiedział, he saw a miracle come to pass and a great army existed. Zobaczył jak cud się wypełnił i powstała wielka armia. I think there's many dry bones here in Poland and God wants us to continue to speak the word of God over their lives. Ja myślę, że tu w Polsce jest dużo tych suchych kości. Bóg chce, żebyśmy nieustannie nie ustawali w mówieniu słowa Bożego nad, nad ich życiem. Until they become a great exceeding army for the Lord, ready aż, to be used by God. Aż powstaną, staną się tą wielką armią gotową do używania przez Boga. This was a, a, a sermon I heard by Reverend Peter Vandenberg in Pray Christ for All Nations. I to jest kazanie, które słyszałem, y, które powiedział Peter Vandenberg w Christ for All Nations. Yeah, and he, and he gave a story. I on powiedział taką historię. It's a good story. To jest fajna historia. Does anyone want to hear my story? Czy ktoś, ktoś chce usłyszeć tę historię? yeah, yeah, yeah. <laughs> So there was this man. <laughs> Był taki człowiek. He was going through this very hot, hot, hot desert. I on szedł przez taką gorącą pustynię. It was a very hot place. Bardzo gorące miejsce. And he was walking, walking for many kilometers, walking and walking. I on tak szedł przez wiele kilometrów. He only brought one thermos with him. One. one he only brought one bottle of water with him. On miał tylko jedną buteleczkę wody ze sobą. And he was walking and walking, trying to get to the other side. I tak szedł, szedł i próbował przejść na drugą stronę. Finally he drank all of his water. W końcu wypił całą tą wodę. And he kept walking and walking. I dalej szedł i szedł. Like this walking and walking. A, tak szedł. <laughs> and, and, he, and he got so tired. Był taki zmęczony. Oh, all of his strength left him. Cała siła go odeszła. He was finally on his knees and he was dragging himself. I już był na kolanach i tak ciągnął. His tongue was dry. Jego gardło było suche. His tongue started to swell. Język zaczął mu puchnąć. But he heard that just over the hill. Ale usłyszał, że tuż za tym wzgórzem there would be a wonderful oasis. będzie piękna oaza. And there would be so much water. I będzie dużo wody. So with that hope in his heart, Więc on miał tą nadzieję he w sercu. Himself, he walked and he walked. I szedł dalej. With barely any strength in his body left. Już prawie nie miał siły, ale szedł. With no more water left. Już nie miał wody, ale he szedł. Up to the top of the hill. I doszedł na szczyt tego wzgórza. And guess what he saw? Zgadnijcie, co zobaczył. Nothing. Nic. <laughs> he saw one water pump. Zobaczył jedną y, pompę wodną. Yeah, water pump. It was coming out of the ground. Wystającą z ziemi. And it was covered with sand. I za, była zakryta piaskiem. So he ran to the water pump. Więc on pobiegł do tej pompy. He brushed the sand off. Odsunął ten piasek. And with the last strength of effort that he had in his body. Ostatnią siłą, jaką, na jaką mógł się zdobyć. He pumped the water pump. Zaczął pompować tą pompę. He pumped, he pumped, he pumped. Pompował, pompował. Do you want to know what he heard? wiecie co usłyszał? This is what he heard. To usłyszał. Squeak, squeak, squeak. You. Squeak, squeak, squeak. <laughs> yes. and, and he said, oh. I on powiedział, o, The pump is dry. ta pompa jest sucha, I'm gonna die of thirst. umrę z pragnienia. He tried it again. I próbował jeszcze raz. Squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak. Oh, the man's hope was lost. I jego nadzieja przepadła. He fell to the knees. Upadł na kolana He was ready to cry out to God. i był gotowy krzyczeć do Boga. And just as he did, I jak to zrobił, he saw a bottle in the sand. Zobaczył w piasku wodę, butelkę. Zobaczył y, taki czubek butelki zakopany w piasku. Wykopał ją i znalazł butelkę. I butelka była pełna wody. a to było tylko pół litra. Tak malutko. And the man said, I know what I'll do. I człowiek mówi, wiem co zrobię. I will drink this water. Wypiję tą wodę. It'll give me enough thirst just for one day. I ona mi da wystarczające zaopatrzenie na jeden dzień. So he opened up the bottle. Więc otworzył tą butelkę. And as he did, I jak to zrobił? He saw notes on the side of the bottle. Zobaczył y, na, notatki na boku butelki. This is what the note said. I tam było napisane: Dear traveler. Drogi podróżniku. Take this water and put it, put it, dump it in the top of the pump. Weź tą wodę i y, wylej ją na czubek pompy. Then you will have enough water. Wtedy będziesz miał wystarczająco dużo wody. And when you drunk and you're full, I kiedy się napijesz, fill it up with water again and leave it for the next traveler. Napełni tą butelkę wodą i zostaw ją dla następnego podróżnika. Soon as he read that, jak on to przeczytał? His mind was said, what are you crazy? Jego umysł powiedział, co szalałeś? You're about to die. Przecież umierasz. You need to drink this water. Potrzebujesz wypić tą wodę. So you can live. Żebyś mógł przeżyć. At least for one more day. Przynajmniej jeszcze jeden dzień. But his heart beats. Ale jego serce biło. And his heart wanted to believe the word of God. I jego y, serce chciało uwierzyć słowu Boga. The heart just wanted to believe the word serce chciało uwierzyć słowu. So he was in this crisis of faith. Więc on był w tym kryzysie wiary. His mind. Jego umysł Screaming, drink the water. krzyczał, wypij wodę. His heart Jego serce mówiło, Believe the word. wierz Słowu. So he opened the bottle. Więc otworzył butelkę it went past his, his nose. i sobie tak przesunął pod nosem. Oh, it so good. Ale ładnie pachniała. It was the water of which he craved. To jest woda, którą on pragnął. He needed the water. On potrzebował tej wody. His mind was saying, drink it, drink it. I umysł mówił, wypij ją, wypij ją. His heart was saying, believe the word. A serce mówiło, uwierz słowu. And all of a sudden, I nagle, as he lifted up the bottle to jak his podniósł tą butelkę, żeby From wypić, his heart, he decided to dump the water on the top of the pump z serca zdecydował, że wyrzuci tą wodę na pompę. I zaczął pompować z takim wysiłkiem, jak jeszcze nigdy w życiu. I pompował, pompował. I wiecie, co usłyszał? Squeak, squeak, squeak, squeak. Oh, <laughs> the man's hopes were not very good. I ta jego nadzieja już naprawdę ginęła. He was like, no, but I believe the word. A nie, no przecież ja wierzę Słowu. So he pumped more and more I pompował jeszcze więcej, więcej. And what did he hear? I co usłyszał? Squeak, squeak, squeak, squeak. Let me hear. Squeak, squeak. <laughs> yes, he continued to pump and pump and pump. I pompował, pompował, pompował cały czas. Finally. I w końcu. All of a sudden. Nagle. The pump started to get harder to press. Y, pompka zaczęła być y, ciężej, ciężej było ją wciskać. And he said, well, I don't see anything. A on mówi, ja nic nie widzę. I don't hear anything. Nie słyszę nic. But I feel something. Ale coś czuję. He was encouraged. I był zachęcony. So he pumped more and more and more and more. pompował więcej, więcej, więcej. All of a sudden. I nagle he heard gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Usłyszał gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Everyone go gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. yes. And he pumped and pumped and pumped. I pompował, pompował, pompował. And finally water started to, to come out of the pump. i w końcu woda zaczęła lecieć z pompy. He pumped and pumped and pumped and pumped. I pompował, i pompował, i pompował. And it became a big, big, big, big, big little, little uh, pond. I tam się zrobił aż taki mały staw. And he drunk and drunk and drunk. Oh, I on pił, so pił, i pił, był taki spragniony. He put some on his head. Po, polał się po wodzie. He danced in the water. He was, he was Potańczył so w wodzie, był bardzo szczęśliwy. He was singing to the Lord in the water. He Śpiewał so sobie do Pana i był taki szczęśliwy. He said, oh, I'm so glad I believe the word. I, był, I mówi, tak się cieszę, że uwierzyłem słowu. Napełnił buteleczkę dla następnego podróżnika. And he had enough strength to get to his destination. I miał wystarczająco dużo siły, aby dotrzeć do swojego celu. Now in the midst of that story. I pośród tej historii. The traveler was in the crisis of faith. Y, podróżnik miał kryzys wiary. His mind jego umysł said, you have to do this to survive. mówił, musisz to zrobić, żeby przeżyć. But his heart saying, Ale jego serce mówiło, Believe the word. uwierz Słowu. Believe the word. Uwierz Słowu. We are caught in the same crisis of faith many times. I my często jesteśmy złapani w taki sam kryzys wiary. Ezekiel in the valley of dry bones. Ezechiel w Dolinie Suchych Kości. Thinking, no Myślał, obojętnie co powiem, to są suche kości, co się ma wydarzyć? Ale jego serce usłyszało głos Boga i chciało prorokować nad tymi suchymi kościami. The same thing in our life. I tak samo w naszym życiu. Maybe God has spoken something to you. Może Bóg powiedział coś do ciebie. He has given you a promise for your life. Może dał ci obietnicę. Maybe it looks like dry bones. Może ona wygląda teraz jak suche kości. Like it's not happening. Jak ona by po prostu się nie dzieje. And you're pumping and pumping. I ty pompujesz i pompujesz. And you're hearing squeak, squeak, I słyszysz squeak, squeak, squeak. But you have to believe the word of God. Ale musisz uwierzyć słowu Pana. We have to step out on the word of God. Musimy stanąć na słowie Pana. And you will see his miracles come to pass. I zobaczysz jakiego cud się wydarzy w twoim życiu. Amen. Amen. Hallelujah. So what did we learn from that lesson? Co, czego się nauczyliśmy z tej lekcji? That a water pump goes squeak, squeak, squeak. Że pompa wodna robi squeak, squeak. <laughs> I like <laughs> Turn to Hebrews 11. Otwórzcie Hebrajczyków 11. No, I, I, I hope you learn more than that. Mam <laughs> nadzieję, że nauczyliście się więcej. Musimy nie ustawać wypowiadać Słowo Boga nad naszą sytuacją. Hebrajczyków 11. To jest o bohaterach wiary. And there's one common thing about the heroes of faith. I jest jedna rzecz wspólna dla tych bohaterów wiary. As we read about them. Jak czytamy o nich. That they heard the word of the Lord. Oni usłyszeli słowo Pana. Or they believed the word of God, I uwierzyli słowu Boga, even though they did not see it. nawet pomimo, że nie widzieli. And that's how we come into this chapter. I tak docieramy do tego rozdziału. In verse 1. Werset pierwszy. It says now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Mówi, wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. For by it the men of old gained approval. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. By faith we understand that the word that the world was prepared by the word of God so that what is seen was not made out of things which are visible. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to co widzimy nie powstało z tego co widzialne. In verse 6 Werset 6 it says without faith it is impossible to please him. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. For he who comes to God must believe that he is and he is a rewarder of those who seek him. Bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. Those give, those verses give me great courage. I te wersety dają mi wielką odwagę. God is rewarder of those who seek him. Bóg nagradza tych, co go szukają. How many know God is a good God and he wants to bless you and reward you? Kto wie, że Bóg jest dobry i chce cię pobłogosławić i nagrodzić? Those who diligently seek him. Tych, którzy go wiernie szukają. The Bible says. Biblia mówi. It was by faith. Że przez wiarę. The, the men of old gained approval. Y, przodkowie zdobyli dobre świadectwo. If we want approval from God, it comes through faith in him and his word. Jeśli chcemy otrzymać od Boga chlubne świadectwo, to przychodzi przez wiarę w Jego słowo. There are many people Jest wiele ludzi going um, to, to uh, maybe a monastery or, or, or a church. Jest wielu ludzi, którzy idą nawet do zakonu albo chodzą do kościoła. Thinking that their church attendance will please God myśl, i myślą, że to, że oni uczęszczają do kościoła, to się podoba Bogu. That's the way that I grew up. I ja tak się zostałem wychowany. I will go to church on Sunday. Chodziłem do kościoła w niedzielę. This must have pleased God. I myślałem, że to y, się podoba Bogu. Now I'll be a nice person the rest of the week. I potem byłem miły przez resztę tygodnia. I will pray once, once a night. Modliłem się raz na noc. Some people try to earn the favor of God. Niektórzy próbują zasłużyć na przychylność Boga. Through their works and what they do. Przez swoje uczynki, przez to co robią. But there's the peculiar people. Ale who find the there's a special people. Mm. Jest taki taki dziwny specjalny rodzaj ludzi. Those who find the approval of God through their faith in him. Którzy znajdują y, przychylność Pana poprzez wiarę w niego. The disciples said uczniowie powiedzieli, What is the work of God? co jest dziełem Boga? And Jesus said to believe in the one whom he, whom, who has sent me. A Jezus odpowiedział im, wierzyć w tego, który mnie posłał. The true work of God has to do with our faith. Prawdziwe dzieło Boga ma do czynienia z naszą wiarą. In us believing in him. I z tym, że my wierzymy w Niego. By faith we're brought into a relationship with God. Przez wiarę jesteśmy, y, mamy relację z Bogiem. It's by faith that you are sustained by God. Poprzez wiarę jesteśmy podtrzymywani przez Boga. The Bible says in Romans 5. Biblia mówi w Rzymian 5. We are kept by the power of God. Jesteśmy podtrzymywani mocą Bożą. Through faith unto salvation. Przez wiarę ku zbawieniu. That actually might be in First Peter, but <laughs> yeah, we to are kept też pierwszy by the power of God. Ale jesteśmy trzymani przez moc the Bożą. Very power of God. Tą moc Bożą. That holds the world in place. Tą samą, która utrzymuje świat w miejscu. Closer to the sun and it burns up. Jakbyśmy byli bliżej słońca, byśmy się spalili. Farther away it becomes an ice age. I troszkę dalej od słońca byśmy zamarzli. But God keeps it. Ale Bóg to utrzymuje. And the Bible says you are kept. I Biblia mówi wy jesteście utrzymywani przez Niego. By the power of God. Przez Jego moc. Through faith. Poprzez wiarę. Everyone say through faith. Powiedzcie poprzez wiarę. Amen. Amen. It's through your faith that God sustains you. To, po, to przez waszą wiarę Bóg was podtrzymuje. It's through your faith that you're healed. Przez wiarę jesteście uzdrowieni. It's through your faith that you receive the promises of God. Przez wiarę otrzymujecie obietnice Boga. We are a people that started by faith. Jesteśmy ludźmi, którzy zaczęli w wierze. We remain by faith. I pozostaniemy w wierze. And we continue by faith. I będziemy szli w wierze. In the first verse. W pierwszym wersecie. It says it's the assurance of things that we know that we hope for. Y, jest napisane wiara to jest zapewnienie o rzeczach których się spodziewamy. Even though we do not see the reality of that. Mimo, że my jeszcze tego nie widzimy w rzeczywistości. To jest wierzenie Słowu Boga w, do naszego, w sprawie naszego życia. Family, dla naszych rodzin. Ones, dla naszych ukochanych. Poland, dla Polski. Regardless of what you see. Obojętnie, bez znaczenia co widzimy. Słowo Boże jest większe. God cannot lie. Bóg nie może kłamać. What he spoke Co powiedział, will be accomplished in your life. to, to stanie się w waszym życiu. Will be accomplished in Poland. I stanie się w Polsce. That Poland shall be saved. Polska będzie zbawiona. And our family shall be saved. I nasze rodziny będą in the name of Jesus, zbawione. W imieniu Jezusa. We need to believe with our hearts Musimy uwierzyć naszym sercem and step out believing his word every day. I codziennie wierzyć Jego słowu. We see Abel offered a better sacrifice because of his faith. Widzimy, że Abel złożył lepszą ofiarę dzięki wierze. We saw Enoch was walking by faith and he was walking with God and he was taken up. Widzimy, że Henoch chodził w wierze i został y, wzięty do nieba. Noah by faith being warned by God. Noe został przez wiarę ostrzeżony przez Boga. He prepared an ark przygotował arkę. And through that he became an heir of righteousness. I przez to stał się potomkiem sprawiedliwości. And his whole household was saved. I całe jego domostwo zostało uratowane. Imagine that for 150 years. Y, wyobraźcie sobie, że 150 lat building a big, big, big, big ark. budował wielką arkę. Everyone laughing at you. I wszyscy się z niego śmieli. What are you building a boat for? Mówił, po co ty to budujesz? Up until that time it never even rained. Bo do tego czasu jeszcze nigdy nie padał deszcz. There was just a mist on the ground, the Bible Tam była says. tylko mgła na y, ziemi. Rain didn't even exist. Y, deszcz jeszcze nie istniał. And he's building a boat. A on buduje łódź. The neighbors are like, what are you building that for? Ale sąsiedzi mówią, co, po co ty to budujesz? What is the ocean gonna overcome us or something? Co, ocean nas zaleje czy coś? But he kept building and building and Ale on building cały and czas building and budował, budował, He budował. didn't stop. Nie przestał. He must have had so many people that discouraged him. Wiele ludzi musiało go zniechęcać. The Bible says he was a preacher of righteousness. Biblia mówi, że on był głosicielem sprawiedliwości. Imagine that. He was preaching for 150 years. Wyobraźcie sobie, on głosił przez 150 lat. And no one got saved. I nikt się nie, nie został zbawiony. Now that's a dedicated man, I tell you. <laughs> To jest człowiek z poświęceniem dopiero. 150 <laughs> years. 150 lat. Given an altar call maybe every day. Może codziennie wzywał ludzi, żeby oddali życie Jezusowi. Maybe a mouse comes forward. Może mysz wyszła do przodu. But no people. Ale żaden człowiek. No one got saved for 150 years. Nikt nie został zbawiony przez 150 kept Preaching and preaching and preaching. Ale on cały czas głosił i głosił. He kept building and building and building. I budował i budował. And because he did, I ponieważ on to robił, his family got saved. Hallelujah. jego rodzina została uratowana. He was, he's in the heroes of faith. Hallelujah. I jest wymieniony wśród bohaterów wiary. The world may say you're crazy. Świat może powiedzieć, że jesteś szalony. What are you trying to build? A home in heaven? Co, co ty próbujesz zbudować? Dom w niebie? They may speak against you. Mogą mówić przeciwko tobie. You're preparing salvation for your family. Ale ty przygotowujesz zbawienie dla swojej rodziny. For your loved ones. Dla twoich ukochanych. For Poland. Dla Polski. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Here Abraham. I Abraham. Amazing. Niesamowite. Sometimes called the father of faith. Czasami jest nazywany ojcem wiary. He obeyed God. On był posłuszny Bogu. And went out to a place I that he was to receive. do miejsca, które miał otrzymać. And he went out not know where he was going. I wychodząc nie wiedział dokąd idzie. Can you imagine that? Możecie sobie wyobrazić? You have, you have your business. Masz sobie biznes, you have your family, masz rodzinę, you have all this cattle, masz pełno bydła, you have all of this land, masz takie ziemię duże, everything is going well, wszystko idzie dobrze, your parents live down the street, rodzice mieszkają po drugiej stronie ulicy, all of, all of life seems good, Życie jest poukładane. You even have pierogies. Masz nawet pierożki. Left over in the refrigerator. Trochę w lodówce na później. And your mom made some gołąbki for tomorrow. A mama zrobiła już gołąbki na jutro. In the midst of all of it. I w nagle w środku tego God appears to you. Bóg ci się objawia. And he says, Go. I mówi idź. And Abraham. I Abraham. It doesn't say that, that he questioned God. Tam nie tam nie pisze, że on dyskutował z Bogiem. What about my fresh pierogies? A co z moimi pierogami świeżymi? He didn't question. On nie zadawał pytań. He could have said, well, if you're not going to tell me where to go, how can I go anyway? Mógł powiedział, jak mi nie powiesz, gdzie mam iść, to jak mam tam iść? The only thing God said was go. Jedyna rzecz, którą Bóg mu powiedział, to jest idź. He could have said, well, where? A on mógł powiedzieć, ale gdzie? I want to know. Chcę wiedzieć. But he didn't. He just followed the word. Ale nie zrobił tego, po prostu picked był up that he had. Wziął wszystko, co He miał, left his mom and dad. zostawił rodziców, He left his favorite zostawił te gołąbki And he stepped out. i wy- zrobił krok wiary. And he went on the journey of faith. I wyruszył na w podróż przez wiarę. He left Wyruszył, not knowing where he was going. nie wiedząc, gdzie idzie. Now, sometimes czasami I'm walking through the streets of Poland ja chodzę ulicami w Polsce and I'm not knowing <laughs> where I'm going i nie either, wiem, gdzie idę też, bo się zgubiłem. <laughs> Abraham was different. Ale z Abrahamem było inaczej. He, he heard the voice of God. On usłyszał głos Boga. And he stepped out on the word. I stanął na słowie. And we know him as the father of faith. I znamy go jako ojca wiary. A simple childlike faith. Takiej prostej dziecięcej wiary. Saying, God, I heard your word and I want to believe it. Która słyszy słowo Boga i chce mu wierzyć. Now the crisis of faith may come in our lives. Ale może przyjść kryzys wiary w naszym życiu. Where your mind says, well, this is the right way, this is the safe way. Kiedy umysł mówi, to jest y, właściwa droga, to jest bezpieczne. But your heart says, I want to believe the word. Ale serce mówi, chcę wierzyć słowu. May we step out by faith. I zróbmy ten krok wiary. May we live by the word of God. Żyjmy słowem Bożym. And may we continue to speak the word of God over our situations. I nie ustawiajmy wypowiadać słowo Boga nad nasze sytuacje. And not be discouraged. Nie bądźcie zniechęceni. By the dry bones. Przez suche kości. Maybe by the sun that will not listen. Może przez syna, który nie słucha. Ale ty będziesz kontynuował mówić słowo Boga nad Until jego życiem. Aż się wypełni w ich życiu. I nie bądź zniechęcony w swojej pracy. Because God is a big God. Bo Bóg jest wielkim Bogiem. He's able to solve every problem. On ma moc rozwiązać każdy problem. He's able to help every employee. On może pomóc każdemu pracownikowi. Do you believe our God is a big God? Czy wierzysz, że Bóg jest wielkim Bogiem? But sometimes A czasami we look at the valley of dry bones patrzymy na tą dolinę suchych kości koło nas and we allow the reality to discourage us. i pozwalamy, żeby rzeczywistość nas zniechęcała. See nothing's happening żebyśmy patrzyli, że nic się nie dzieje. Our heart needs to be encouraged. Nasze serce potrzebuje zachęty. It needs to be set on fire. On musi być podpalony ogniem. His word is like a fire shut up in our bones. Jego słowo jest jak ogień w naszych kościach. And we cannot hold it back. My nie możemy tego powstrzymać. Indeed, we cannot. Nie możemy. We must speak the word of God. Musimy mówić słowo Boga. Over our problems. Nad naszym problemem. Over our minds when it's confused. Nad naszym umysłem, kiedy jest tam zamieszanie. And all of our thoughts are going in one way. I kiedy nasze myśli dryfują gdzieś tam. Over our life when we read the Bible and all of our mind is somewhere else nad naszym życiem, kiedy my czytamy Biblię, a nasz umysł ucieka gdzieś tam. Nad naszym życiem, jak my uwielbiamy Boga, a nasz umysł gdzieś odlatuje. We must speak the word of God. Musimy mówić słowo Boga. And not be discouraged. I nie być zniechęceni. But know that the word of God is power. Ale wiedzieć, że słowo Boga ma moc. And when we believe the word of God. I kiedy wierzymy słowu Bożemu. All of heaven hears your voice. Całe niebo słyszy twój głos. Because in this world, ponieważ w tym świecie you may use złote. Możesz używać złotówek. Or you may use a credit card like me. Albo karty kredytowej, tak jak ja. But in the kingdom of God, Ale w Bożym Królestwie he does not use debit cards. on nie używa karty debetowej. He does not use credit cards. On nie używa karty kredytowej. He does not use, what do you use, Blinky? Blik. He does not use Blink. Nie używa Blika. God Bóg uses faith. używa wiary. He uses faith to move heaven. On używa wiary, aby poruszyć nieba. It's faith that's the currency of heaven. Wiara jest walutą niebia. In this world we need to move the taxi. W tym świecie potrzebujemy pieniędzy, żeby poruszyć taksówkę. In the kingdom of God you need faith to move mountains. W Królestwie Bożym potrzebujesz wiary, żeby poruszyć góry. And so we must believe the word of God. Więc musimy wierzyć słowu Bożemu. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke said faith is the um, link to God's power. Powiedział, że wiara jest podłączeniem do Bożej mocy. As if we want to do what the apostles did. Jeśli chcemy robić to, co robili apostołowie, we have to preach what the apostles preached. Musimy głosić to, co apostołowie głosili then we will receive what the apostles got. I wtedy otrzymamy to, co apostołowie mieli. We must believe the word. Musimy wierzyć w słowu. Even when it doesn't seem, when it seems impossible. Nawet jeśli to się wydaje niemożliwe. Like bones, kiedy to wygląda jak suche kości. Będziemy mówić słowo Boże. Będziemy się zachęcać. I nasza wiara będzie się budować. Because God is able ponieważ Bóg jest, y, ma moc zrobić. Amen. Amen. Amen. It continues to say in Hebrews 11. W Hebrajczyków 11 dalej jest napisane. In verse 32. W werset 32. And, and, and before that it talks about faith as they went through the Red Sea. Wcześniej jeszcze mówi o tym jak przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone. It says by faith the walls of Jericho fell down i przez wiarę upadły mury Jericha. And before we read verse 32, I zanim przeczytamy werset 32, chcę, żebyście sobie wyobrazili, jak to było niedorzeczne For the people of Israel, dla Izraelitów, that they're going against one of the biggest cities, Jericho, że idą y, na naj, jedno z największych miast, na Jericho, and they're ready to conquer it i chcą je podbić. A Bóg mówi, chcę, żebyście tylko chodzili w koło Niego przez 7 dni. Imagine what their minds were thinking. Wyobraźcie sobie, co ich umysły myślały. I need to walk around this thing. Ja mam chodzić w koło tego miasta? I just did that yesterday. Tak jak wczoraj? <laughs> Wasn't that good enough? Czy to nie wystarczyło? Did he not see me like walk around the whole city yesterday? Czy Bóg nie widział, że ja chodzę tam w kółko okay, wczoraj? walk again around it today. Dobra, przejdę się jeszcze dzisiaj. Now, now I'm sure. You know, Joshua, he was believing. Wiecie, że Jozue był, on miał wiarę. He knew the voice of God. On znał głos Boga. But some of these guys that were following him, they must have had some crazy thoughts. Ale niektórzy z tych y, ludzi, którzy za nim szli, oni musieli mieć jakieś szalone myśli. Yeah, they heard the word. Tak, słyszeli słowo. Ale ich umysły myślały, przecież już, już to robiliśmy. Po co mamy znowu chodzić? So they followed God for six days, going around. Więc oni podążali za Bogiem i chodzili przez sześć dni w koło tego miasta. And on the seventh day, I siódmego dnia they walked around seven times. przeszli siedem razy. Wyobraźcie sobie, co się działo w ich umyśle. To zupełnie nie, nie miało sensu. Nie, nie rozumieli, co Bóg chce zrobić. Ale kiedy Bóg mówi ci o czymś w twoim życiu, czasami to logicznie to nie ma sensu. Ale oni chodzili w kółko tego miasta i krzyczeli. i te walls came tumbling down. I te mury zostały zburzone, runęły. That is an awesome battle won by God. To jest cudowna bitwa wygrana przez Boga. But it began and it ended through faith. Ale ona rozpoczęła się i zakończyła przez wiarę. And the battles of life I bitwy w naszym życiu will be won będą wygrane through our faith in the word of God. przez naszą wiarę w słowo Boga. For us continuing to speak the word of God over our situation. Przez to, że nieustannie będziemy mówić słowo Boże nad naszą sytuacją. Until we see that miracle come to pass in our lives. Aż zobaczymy, że ten cud się wydarzył w naszym życiu. I know, I know my own life. Wiem, że w moim życiu. I have spoken the word and prayed for certain family members. Ja wypowiadałem słowo i modliłem się o niektórych członków rodziny. And it seemed like they they haven't received the word or maybe there was a few that died without me even knowing even if they were saved. I wydaje się, że oni nie przyjęli tego słowa, a kilku nawet umarło. Died without knowing. Died without salvation. Umarli niezbawieni. But we have to continue to preach the word of God knowing God is faithful. Ale my musimy cały czas głosić Słowo Boże i wiedzieć, że Bóg jest wierny. But don't just speak, don't just ask God for someone to speak to them. Nie proś Boga o kogoś, żeby do nich przemówił. We can pray that. Możemy tak się modlić. But then we have to be the answer to our own prayer. Ale potem my musimy stać się sami odpowiedzią na nasze modlitwy. And say, God, send me. I powiedz Boże, poślij mnie. Give me words for my Daj mi słowa dla mojej rodziny. For my neighbors. Dla moich sąsiadów. For my life do mojego życia. I zobaczysz y, cuda, jak się dzieją. Last verse. Ostatni werset. It says in verse 32. W wersecie 32. What more shall I say? Jest napisane. I co jeszcze mam powiedzieć? For, for time will fail me if I tell of Gideon and Barak and Samson. Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie. Jephthah and David and Samuel and the prophets. Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Who by faith conquered kingdoms. Którzy przez wiarę pokonali królestwa. Everyone say conquer kingdom. Powiedzcie, pokonali królestwa. Amen. They performed acts of righteousness. Czynili sprawiedliwość. They obtained promises. Dostąpili spełnienia obietnic. Everyone say obtained promises. Powiedzcie, dostąpili spełnienia obietnic. Say that again. Dostąpili spełnienia obietnic. Ooh. Dostąpili obietnic. I'm <laughs> sorry. They obtained promises. Dostąpili spełnienia obietnic. This is how we obtain the promises of God. Oto jak dostępujemy spełnienia obietnic Bożych. You can hear the promises for your life. Słyszysz obietnice dla twojego życia? But through faith we need to receive them ale przez wiarę musimy je otrzymać. I nasze serce musi wykrzykiwać słowo Boga i jego obietnice nad naszą sytuacją. Amen. Amen. God is greater. Bóg jest większy. Than any discouragement you'll ever face. Niż wszelkie zniechęcenie jakie możecie spotkać. The Bible says he's the lifter of our heads. Bóg y, Biblia mówi, że Bóg podnosi nasze głowy. He's able to speak and things just exist. On mówi i rzeczy zaczynają istnieć. And that's exactly what God does through our life. I dokładnie to Bóg robi przez nasze życie. He gives you a promise. On daje ci obietnicę. He speaks. Mówi. And things exist in your life. I rzeczy zaistnieją w twoim życiu. That were not there before. Których wcześniej tam nie było. There is power in the word of God. Jest Amen. moc w słowie Boga. Amen. Hallelujah. Amen. Through faith they shut the mouth of lions. Po, przez wiarę zamknęli paszczę lwom. They quenched the power of fire. Zgasili moc ognia. They escaped the edge of the sword. Uniknęli ostrza miecza. Through weakness they became strong. Umocnieni powstawali z niemocy. How many want to be strong in faith? Kto chce być mocny w wierze? It's through your faith in what God has said to jest przez Twoją wiarę. Możesz być wyprowadzony z, ze słabości w siłę. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Yet others were even tortured and not even accepting their release. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia. Bo wiedzieli, że lepsza obietnica czeka na nich. What are we living for? po co żyjemy. To musi być Jezus. To nie będzie łatwe. Ale musimy nieustannie wierzyć Jego we Słowu. Musimy mówić Jego Słowo. Nad naszym życiem. Nad naszą sytuacją. I przez wiarę przyjmować te obietnice. Mówić je nad naszym życiem. I widzieć, jak Jego cuda się wydarzają w naszym życiu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I think we saw a miracle by you translating everything I just said. <laughs> Myślę, że to był cud, że przetłumaczyłeś wszystko, co ja mówię. <laughs> Give her a hand of applause. <laughs> yeah, so we're gonna pray. Pomodlimy się. Heavenly Father. Ojcze niebieski. I thank you that you love us so much. Dziękuję, że tak bardzo nas kochasz. I thank you that you love us. Dziękuję Ci, że nas kochasz. And you want to comfort us. Że chcesz nas pocieszać. You want to strengthen us. Chcesz nas umacniać. If we're weak, jak jesteśmy słabi, we can be brought into a place of strength. możemy być przeniesieni do miejsca siły. If we're sick, we can be healed. Jak jesteśmy chorzy, możemy być uleczeni. If we lack direction, we can have direction. Jeśli brakuje nam kierunku, możemy dostać kierowanie. We can be lifted up. Możemy być podniesieni. We can be encouraged. Możemy być zachęceni. And it's through believing your word. Poprzez wierzenie Twojemu słowu. It's through believing your voice. I wierzenie Twojemu głosowi. And having your truth set us free. I Twoja prawda nas wyzwoli. So Lord Jesus. Panie Jezu. We thank you for speaking into our lives tonight. Dziękuję, że mówisz do naszego życia dzisiaj. Remind us of the promises that you gave us. Przypominasz nam o obietnicach, które nam dałeś. Remind us of the promises that that you have spoken over our lives. Przypominasz o obietnicach, które wypowiedziałeś nad naszym życiem. They are precious promises. To są cenne obietnice. Thank you Jesus. Dziękuję ci Jezus, For us stepping out on the promises of God. Że możemy stanąć na tych obietnicach. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Now if there's some here tonight. Jeśli jest tu ktoś And maybe you're going through that crisis of I może masz teraz przechodzisz taki kryzys wiary. Your mind is telling you to do one thing. Twój umysł mówi ci, żebyś zrobił jedno. But your heart wants to believe and step out on his word. Ale serce chce wierzyć i stanąć na słowie Boga. And if that relates to you. Jeśli to się dotyczy ciebie. And you want to say yes God, I want to believe your word. I chcesz powiedzieć tak Boże, chcę uwierzyć twojemu słowu. And I want help to follow your word. I chcę pomocy, żeby podążać za Twoim słowem. And to keep my mind on your promises. I ja y, to keep my thoughts skupiam mój umysł na Twoich obietnicach. And if that relates to you, you can raise up your hand. Jeśli to dotyczy Ciebie, podnieś rękę. If you want to live by faith. Jeśli chcesz wierzyć przez wiarę. Maybe you've been struggling to live by faith. Może Ci było trudno żyć przez wiarę. And you're saying, God, I want to be a man and woman of faith ale mówisz, Boże, chcę być mężczyzną i kobietą wiary. Chcę, żebyś uciszył mój umysł, kiedy on myśli inaczej. I chcę cytować słowo Boga nad moją sytuacją. Chcę wierzyć twojemu słowu bardziej niż temu co widzę. Chcę wierzyć w twoje obietnice. Że one są większe. Niż jakakolwiek przeciwność jaką I chcę wierzyć Twojemu Słowu. Jeśli to Ciebie dotyczy, I you, to Chcę, żebyśmy wszyscy teraz wołali do Boga i wypowiadali obietnice Boże nad naszym życiem, które nam dał. God, we just believe your promises. Boże, wierzymy w Twoje obietnice. Everyone, just pray to God and speak to God. Módlcie się teraz, wołajcie do Boga. Mówcie obietnice, które Bóg Wam dał do Waszego życia. Omówcie Boże obietnice nad over swoimi family, sytuacjami, nad rodzinami, mind, nad waszym umysłem, nad waszymi okolicznościami. Mówcie Słowo Boga do tego. Father, Ojcze, wierzymy. Twoje Słowo jest większe. Twoje Słowo jest większe. Wierzymy Twojemu Słowu. Bardziej niż temu, co widzimy. Wierzymy w Twoje obietnice. Twoje obietnice są tak i amen. And we believe Wierzymy, for our families to be saved, że nasze rodziny będą zbawione, for our minds to be at peace, że nasze umysły będą miały pokój, for families to be restored, że nasze rodziny będą odnowione, for sons to come back to, to the Lord że nasi, nasze dzieci powrócą do Pana, że pobłogosławisz nasze biznesy, że zaopatrzysz nasze potrzeby. For you to give us peace. Że dasz nam pokój. We believe for your health. Wierzymy, że dasz nam zdrowie. More than any pain, we believe we're healed. Bardziej w jakikolwiek ból wierzymy w Twoje uzdrowienie. And we step out. I występujemy. We want to be men and women of God. Chcemy być kobietami, mężczyznami bożymi. Who step out and believe by faith. Którzy robią krok i w wierze. Not by what we see. Nie chodzimy w tym, co widzimy. Ale wierzymy, że Twoje słowo jest większe. I będziemy wierzyć Twojemu słowu. W imieniu Jezusa. Nie będziemy słuchać. To the lies kłamstw wroga. Kiedy zbudujemy arkę zbawienia, będziemy nieustannie wierzyć Słowu Bożemu. Ojcze, pomóż nam, aby nasze serca były zachęcone dzisiaj. Porusz nasze ciała. Umocnij nas. For with you all things are possible. Bo z Tobą wszystko jest możliwe. In Jesus w imieniu Jezusa. In Jesus w imieniu Jezusa. And if that related to you, jeśli to dotyczyło Ciebie, let us all say, God, powiedzcie, Boże, I believe your word. wierzę Twojemu Słowu. Speak into my life. Mów do mojego życia. Help me step out on your word. Pomóż mi stanąć na Twoim słowie. Forgive me. Wybacz mi. For my mind saying something else. Za to, że mój umysł mówi co innego. My heart says yes, I will step out and follow you. Moje serce mówi tak, wyjdę w wierze i pójdę za tobą. In Jesus name. W imieniu no, Jezusa. No, just put up your hands, put up your hands. Podnieście ręce. Heavenly Father, we just believe for a fresh touch of their Holy Spirit. Ojcze niebieski, wierzymy w świeże dotknięcie Ducha Świętego. Dziękuję, że wylewasz Twojego Ducha. Na nasze życie. Na nasze serce. I będziemy zachęceni. The promise of the Holy Spirit obietnicą Ducha Świętego. The gift of the Holy Spirit. Darem Ducha Świętego. It is a promise. To jest obietnica. So we receive it by faith. Więc przyjmujemy to przez wiarę. Believing and receiving it in Jesus name. Wierzymy i przyjmujemy to w imieniu so, Jezusa. We believe. Ojcze, wierzymy w świeże dotknięcie Ducha Świętego. Fill us with your Holy Spirit. Wypełnij nas Twoim świętym duchem. Przyjmujemy Ducha Świętego. Przyjmujemy Ducha Świętego. Fill Wypełnij nas teraz, Boże. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Fill Wypełnij nas, Boże. Przyjmujemy w imieniu Jezusa. Jezusa. Everyone say, I receive. Każdy powie, przyjmuję. The gift of the Holy Spirit. Dar Ducha Świętego. In Jesus. W imieniu Jezusa. Now receive, receive, Teraz przyjmuj, przyjmuj, przyjmuj. Przyjmuj świeże dotknięcie Boga. Przyjmuj każda osoba.